आराम हाँ, चोल देर थे पे यार वो यार हाथ तो चुले ना ही अब्बा क्या दौर हो यार आय हाय फिर कहते बूटा गाला कटद